前世今生的小故事，今天要跟大家分享的这篇故事叫做《残爱》。首先呢，这个故事呢是有一个当事人呢，也是一个女性的朋友来到锦里雅居，她跟老师说呢，她跟她的前任的这个先生呢离婚了，那目前呢也有了一个新的对象呢，算是热恋了两三个月了，可是呢。 最近呢，她前夫呢回到她的身边，然后一直不断的又再次的追求她，而且一直希望她能够回到这个家庭来。我就说，那你对他还有感觉吗？她说，虽然我觉得我是已经签了这个离婚的协议，我们的手续也都办好了，孩子的抚养权也都是归她了。 可是我不知道为什么，总觉得我们之间有这个牵扯，我好像没有办法完全就是抛下他，啊，总是对他有一点这个歉意，所以我很想要知道，说我到底是跟他在上辈子是不是有所亏欠，还是有什么样的一个因果？而且我现在目前的这个对象，我觉得我对他很抱歉。 因为我对他的心意，我自己也没有办法拿捏得很清楚。我觉得他是一个很好的对象，可是我又说不上来为什么我没有办法在这两个人当中做一个很好的选择。那我也很害怕他会不会就是没有办法接受我的过去等等的。那我就说好，那不然我们呢，先一件事情一件事情的来处理。首先，我们先针对。 呃，你跟先生啊，是你前夫的这一段因果的部分，我们先来看一下画面。所以，我们透过前世今生的部分，我们去抓了过去的画面。我们看到的一个部分是在日据时代，在那个时候呢，有发生了这个战乱。那在那个时候，他的他的先生呢，被要求呢要出征。 啊，也就是要跟着村里的男生呢，基本上都必须要跟着出兵了。那只剩下人呢，在村子里面。那他那个时候呢，也只能就是呃，在村子里面守候啊，等等着先生回来。但是呢，迟迟等不到先生回来。那最后后来得到的消息呢，是先生的一个呃，另外一个。 比较好的朋友，哦捎回来的消息说先生暂时，那只那他也只能很伤心，那自己呃坚强的呢，想要继续过日子。但日久生情，后来因为这个先生的朋友呢，一直不断的照顾他，所以呢就很顺势的呢，他们就在一起了。那虽然呢是。 在一起了，可是呢，他并没有把他的这个心完全交出来，因为他还是很，呃，惦记的这个战时在战场上的这个先生。那即便他们两个人呢，呃，也生了孩子，但是他的心思呢，还是呢，常常呢会在这个特定的日子里面呢，会想起先生，然后会偷偷的哭泣。 那这一切呢，都会看在这个后来的这个先生的朋友里面，因为他总会觉得，为什么我这么的努力，你总是没有把我放在你的，没有把我看在眼，啊，便我们已经有了孩子，而且这是我们的孩子哦。好，那我就问他说，那你知道这里面的关系图里面是谁吗？ 那他就说：“难道这个战士的先生是是不是他的前夫？说并不是的。说战士的这个先生呢，他现在的那位男朋友，而他的这个目前的这个前夫呢，就是他过去世的那一位那个。” 丈夫的朋友，他还蛮讶异的，说：“那你再看一下，那为什么现在我们来看一下，就是这个亲子关系啊，你跟你的孩子是不是其实并没有那么的亲？”他说：“老师，真的诶，即便我怀孕的这个过程哦，到生完之后，这个孩子就是他的奶奶在帮忙带，所以都是我婆婆在帮我带。” 所以我本身跟孩子本身就不是很亲，那我也没有什么奶水，所以其实跟孩子并没有很多的互动的时间。那在后来我们其实就办了离婚了嘛，所以这个过程我跟孩子没有什么太多的互动，那也没有很多的一个牵绊这样子。所以在整个离婚的过程的时候，我并没有很想要去争这个抚养权，所以这这边他就豁然开朗，就说原来是因为。 这样的一个关系，忽然他就觉得好像有那么一点的这个亏欠感在这里。我说，但是呢，我刚刚讲的这个故事呢，其实还没有讲完，因为真正的这个故事的后面呢，是有他不知道的地方，因为他后来在这个故事里面呢，这个女生。 也就是他在上一世的时候，他后来是因为实在是太想念、太想念他那位在战在战场上战死的先生，所以他后来真的是相思成疾，然后就是就生病，心病难医，你知道吗？再多的良药也没有办法医，所以就是郁闷而死了，因为吃也吃不好，吃不下，最后真的是郁闷，然后就是。 就这样子过世了，留下了遗憾。可是实际上，真的他先生是战死了吗？其实并不是。他的先生其实并没有战死，而是他的朋友为了想要得到这位这个女生，他骗她说他先生战死了。然后呢，他故意跟她说这个女生。 跟别人结婚了，然后，呃，跟别人要好了，所以他的先生就就离开了，也没有回到家乡来去看多看一眼，然后用他的双眼来确认。他最后只是看到的那个孩子，他也不知道其实那个孩子就是他朋友的孩子。所以最后呢，就会产生这个遗憾，因为他们到最这两个人在前世的时候最。 都不知道，其实对方都是对方，其实是活着，好，那回到这一世的时候，刚刚有说到了，他目前后来现在碰到的这一个男朋友呢，其实就是当时的那个他以为已经暂时的先生，所以在这一世他们会有一个这样的一个牵绊，会有这样的一个吸引力，他会觉得是说我。 很想要跟这个人在一起，可是他也会有一些因果，他们是必须互相要去偿还的，因为这当中可能会有一些东西叫做等待，还有一些呃不谅解跟期盼值，必须要去化解的，那这个缘分才能够继续走得下去，而。 过去跟前夫的这个部分呢，他因为有这个属于破坏人家的这个真正的良缘的部分，所以他们导致他在这一个这一个事的时候，即便他很努力的追寻到了对方，很努力的又再次的想要在这一世跟他结下良缘，可是他们始终没有办法得到好的结果。为什么？因为。 上一世不该是他的，他用了手段所得到的爱，因此在这一世他必须藏的果含爱的一个因，这样的一个故事，屏幕前的朋友，你们理解他的因果关系了吗？当然呢，在现在这一世呢，男欢女爱的里面。 很多时候，有些人也会耍一些小心机，也会耍一些小手段。有些人会觉得，反正在结婚以前，在对方签字以前，没有什么不能做的。或许在现在这个现在这样的一个世代的框架下面，在这样的一个道德观下面，是不会有人去责备你什么的。 但是，或许在因果的这样的一个调理下，可能在下一世必须要偿还对应的一些代价的。今天的前世今生的小故事，我们就说到这边，让各位去想想看，要怎么样去好好的呵护、爱护你周边的每一个人，用对的方式去让这个爱去。 完，我是金英老师，我们下周再见喽，拜拜。